Bek Bek Saya warna hitam. Ini lebih luas. Dia nampak ni. Dia ada ni. Dalam beg ni uh, uh, yang ni ada sikit je tempat dia kecil. Tengok, ada unicorn. Ya. Yang kecil-kecil ni ada love, ada bulan, ada. tengok. Dia punya tulisan warna gold cantik. Cantik. Okay. Ni letak tempat botol, ni letak tempat botol. botol. Tengok dalam view busak. Bag ni kita boleh adjust atas bawah. Kalau nak lagi longgar, tarik macam ni. Ha, macam ni sini tarik dah jadi pendek nampak ada beza tak dia tempat letak um, iPhone iPhone ya oh, uh, uh kita boleh uh, kita kena buka zip yang kat tengah-tengah yang kecil ni letak pastu letak. kita letak dalam ni pastu kita keluarkan macam ni pastu kita pastu kita gulung pastu kita letak lepas tu kita boleh letak kat dalam telinga dekat telinga kita kita nyorokkan dekat belakang ni macam-macam tempat. Ini. Ini pasal apa? Ini ada. Ini yang kat sini. Ini yang kat zip tengah ni. Boleh tak iphone Boleh nyuruk Jadi kalau aspocek ke kalau ini boleh nyorokkan. Yang ni kan. Kalau nak colorkan wanita pun boleh. Nanti jadi cikgu tak akan nampak. Cikgu tak akan buka ini zip atau tidak. Ini boleh tulis nama. Nampak ni ada tempat dia. Yeah. Korang tu macam mana? Bila nak beli Smeagol? Ada? A few moments later. Repe. Repe nampak ni repe. Ni tempat letak iPhone. Pasukan. Kita nak buka ni pula. Jangan nama dia suruh tulis name, email, phone, nombor phone. pastu kita tutup dulu. Kita tutup dulu. A few moments later. Kawan, warna hitam. Dan bek saya pula. Dan bek saya 我念歌。